مشتركين في القناة طبعا بتحبون كثير لكم ألعاب تختيم لايكاتكم طبعا اللعبة برايدر أندر ذا وورد بلش طبعا اللعبة بالروسي لأني ما بعرف كيف أعمل إعدادات ولا إشي واللعبة بدون صوت فيا جماعة ما بعرف إذا كيف أخليها بصوت بس لما أعلي الصوت بصير موسيقى موسيقى بتزعجك صح فأحسن إلك وإلي فكيف إذا أنت صاحي الصبح جاي تحضر المقطع آه، بنصحك البس سماعة عشان مش هصرخ ولا مرة ان شاء الله بسم الله دبليو بالاس وات ما عظيم هيك اللعبة بتحمل مش هيك فيك ثانية وبتلاقيها محملة ماشي اه حبة الحريق تهرب بس هاي شفت ايش بتعمل اه شفت سرعة تيران حركة البنت حركة البنت حركة البنت حركة البنت Mine's best. بس بطلع لك شيء او اه بلد كيس احسن لي لا يا جماعة انا جد المهمات الصيعيبية هسه برجع لورا كيو يي حلو بلاي اول مرة في حياتي بختم اللعبة تعرف من وين اللي كل هاي الموهبة مستقبل قوي وقسم بالله معي في التختيم يا جماعة فيها ايه بس روحي حلو منيح انه ما متت ايه فريزلر متحف اسمه متحف طبعا يا جماعة العلامة اللي بكون عليها ايه ايد يعني ايه بس هيك تنوير بسيط يعني عشان ما تفكرونيش بلعبها في في شي تاتش اه ما تفكرنيش بلعبها بلاي ستيشن 4 لاني سامج هذا الفيديو ما راح يجيب مشاهدات صح هسه بمشي هاي طلع يا جماعة وقال انه طلعوا عاملينها شفتوا شفتوا يا جماعة كيف حكيت لكم عمكم محقق انا ما انا بدل المحقق كونان اصلا بدل كونان الرجل الصغير لا يسعى دائما أمم، حاسة نعملها زي شو اسمها Uncharted four نهاية لص روحي حاسة ايوه دبليو اي دبليو ايوه روحي حاسة كمان ارجعي على كيفك عملت لي بيها رجل يد المهمات الصعبة نيثان دريك هو رجل المهمات الصعبة سكر الطريق يعني وين نروح من هون امسكي control. Easy روح اخضر كمان هذا من برا بطخ ماله هذا ابو سامرة كل الحب لاخواننا السمر صحابي هاي مقدمة اللعبة ما الصراحة في حلقة واحدة ختمنا مقدمة اللعبة خلاص وانا هنوقف اذا ما خلصنا مقدمة اللعبة <laughs> هعمل سكيب لهاي يعني حلقتي هاي بتطول بتقعد يمكن ربع ساعة بس حنزل في البحر عارف ام المهمة اوه انا لازم اجي قدامي ونهاره شفت احسن سمك يا سمك كل الحب لاخواننا السمك آه انا ما بقصد شيء شوف دي لك تعيين وهيك زي هيك تعيين العادي شوف دي انا عندي ماوس حبيبي Control طخ طخ طخ طخ بس لا انا بس ار بس بدل السلاح هاي هاي <gasps> بلها من اول ما ننزل في البحر cross حطوا يا Tomb Raider شوي آه هاي بعرف هاي المرحلة تاب طيب، عشان ادخل في عالم محكمة شوف طب ليه ما يجيبوا موز زي العالم غير بلاي ستيشن اول غير بلاي ستيشن إيه. الفقرة التي اه في فتحة من فوق خلاص نطلع من الفتحة اللي فوق أحسن عشان يعني نشوف كل المنطقة الواسعة هيها كلتها طبعا آه، أول لغز بلشنا في الألغاز هي الألغاز السخنة السريعه أول ما دخلنا البحر ما نحتاج تطلع من هون this. And turn on. Aha. Wil je maar een gebeurt doen, breiden. في اللوكس او اللمبة او الضوء او ايش تاكلوا في رقبتكم البلاي ستيشن طبعا يا جماعة شو اسمه كيف يعني احكي لكم طلعوا لي يعني انا كنت بطول هوقف الفيديو حرجع لكم لما اكون اول اشي قبل ما اوصل بشوي يلا لما وصلت هون انا وصلت طلع يا جماعة مقطع حتى ما بقدر اعمل شفت وهو هيك يعني هستنى مليارين سنة صح بعديها هحط ايوه كل العيون هاي كل اه لا مو كل العيون عارفين هدي صعبة صح ايه ركبتها هاديها أه، انا بعرف انا بعرف هادي طلع بلفها جايبك بس على تحت ايه طلع لي معك اللي تحت ايه يعني زي هيك بتضل هاي اللي هسه جبناها هسه بكبس لها اي مرتين لا لا لا مش ها اقسم بالله لعبة توم برايدر حابة تستفزني اقسم بالله توم برايدر هو انا اللي حابب استفزهم وات الكنترول بعديها يعني مرتين بعدها بتفتح البوابة بوابة بعرف ايش غير بيكون يصور فيس كام عشان بديش اعيد الفيديو طلع يا جماعة هاي هي بس بتنسحب بالنص الله تقلبها غسالة وات بحكي لي اعمل شفت واو بعد ايش حبيبي شكرا على المعلومة الجديدة جديد كثير المعلومة والله متاهة كأنها أو مو متاهة ابصر شو صار فيها اه اخطبوط اخطبوط شفيق اللي ما بعرف شفيق هو صاحب سبونج بوب اعمل space و easy طلعت من هون آه آه. نطلع من هون مع الجماعة الحلو في لعبة Tomb Raider انه ما بيحكي لك زي جاردن اللي يجب ان نذهب مثلا الى القلعة ما بحط الكاش من القلعة شو اسمه Uncharted بحسها احسن واحلى احلى من Tomb Raider Tomb Raider مو غامضة زي Uncharted Uncharted حلوة كمان غامضة Space اه بتاع ايش دك بيشبي ايش ايش wow مش ولا فاتك اشي ما بقدر ليه اه لما اجي من هذيك الطريق بقتل بس ليه ايه اسرع ليه هسه هاي العيبي سبيس بسم الله محمد وراي طبعا وجينا هون وصلنا لغز ثاني الغاز ورا بعض بحكي لك بس اب استغفر الله العظيم كيو بعدها ايه كيلو ايه حلو سحبتها هيك ايه اه لازم يكون في وزن عشان تولع النار فهنروح ناخد الصناديق طبعا يا جماعة هاي الحلقة هتكون ما بين تلت ساعة وخمسة وعشرين دقيقة يعني وأنا جدي هلا بتو... بتقاتل الحاجة هي استاذها روحي إيه. بس بفتح الباب أنا بفتح الحمد لله فتح حلو فتح طبعا يا جماعة وصلونا خمس لايكات في أقل من أربعة وعشرين ساعة تنزل لكم الحلقة أول ما يوصل خمس لايكات إن شاء الله شو اسمه تلاقوا الحلقة في الجيب صارت بس مو اه هاي الحلقة بدل امبارح حلقة اليوم مثلا اليوم حلقتين حننزل يوم يا جماعة الخميس واحنا حكينا ايش الخميس اه ما حكيت الجدول يا جماعة جدول قناتي حصريا في هذا الفيديو آه، كل يوم فيديو ما عدا يوم الخميس فيديوهين خلاص بس حلو السلطان وزي درج المدرسة صار أقدم من درج المدرسة بكثير بس لازم نعملها بالكور حلو بدون ولا اهو حتى لو يجي معك يجي بقى او اه طريق اسهل ابلعي والله ايه, إيه؟ كسرهم يعني. أمم، في رجلك خلصيني امشي في جوا لا والله Wow يا ريتني ما جيتش بس اختصرت عليكم علي وقت اطلع منهم control وات عملت شفت بدل control مشيت البطة روحي الحمد لله انها كنترول ايه بعدها control هيك control ماكس الله المهمات زي سلسة وسريعة يعني اللعبة يمكن ما نخلصها يمكن في عشر أجزاء أو خمس أجزاء إذا بننزل كل حلقة ثلاثة وأربعين دقيقة وما بنوقف في السلسلة كنترول روحي إيه. وين هسه لازم أها باركور كأنه بس باركور سهل خلاص سيبك منه أنا مش سيد أخذ كل الأشياء شفت حلو هاي من قدامنا ايزي معروفة ايش هاي قصة وصلنا اه طبيعي ووصلنا هي بسم الله فزعني الحبار اللي شفناه شو اسمه قبل شوي في البحر فزعها هي كمان وانا متت فزع انا حاسة اتش او جي او تي حتى اه لازم انزل هاي على راسه عشان يموت يلا ما بتزبط معي بنزلها تي لسه wow. wow استفدت كثير من هاي الحركة بس بنزل من تحت طلع طلعوا يا جماعة انهم حاطين هدول اذا بدي بطلع بطلع طلعوا يا جماعة شعور لا يخاب والله يظن اوكي انجينير هو اسرع يا جماعة اسلس اك والكل هات بدون فيديو يوتيوب كيف لو احضر فيديو يوتيوب عن اللعبة لا اقسم بالله بختم ابو ابوها اذا ما بحضر فيديو لا آه، جوائز ما جوائز ما بحضر اي دونت كير للجوائز اما للمتابعين اي كير الله ومن هون اتوقع انه طولت كثير في التسجيل خلاص مسكت هاي المرحلة وبلشنا الانزلاقات هسه ما بتوقع هيك بتضل واقفة كيف ليش ما بعرف طلعوا اي والله نفس الاشي نفس اللي حكيت صار هون بدي اسحب هاي هسه هاي لعبتي إيه، هيك مثلا وقعت عليه وقعت على ايده عشان شلت آه، عشان لازم اشيله هسه بقدر اتزحلق واوصل كيف اجا انا رحت من زاوية وات لعبة سوق امها قاعدة واو سبيس روحي ايوه هسه بعديها سبيس حلو بعديها ايه يجي انا اسمي المحترف وقطع اصلا خلاص اسم القناة المحترف وقطع بس اذا واحد اجنبي يجي بده يشوفني كيف بده المحترف وقطع مش هيعرف يقرا عربي كمان لا خلاص ما عندي سكرب المفروض العرب والاجانب يقرؤونها لا بس ابلعي اه لا مش هيك اصلا الحل مش هيك شوف اتوقع انه شفت آه، اشي بنعمل واو واو هيو أيوة، هاي قال آه، آه، هذا شو اسمه عشان بعرف ايش يعمل المسننات هدول تحتنا اذا إيه، انا خبير اصلا انا انا خبير easy الحياة لكن انه عاملينهم هم زي جسر هذه كم آه عشان نوقع على الأخطبوط متيل هدول هدول لأنهم اللي بثبتوه فلما يوقع الأخطبوط بنقطع السلسلة هاي اللي حامليته هاي هاي هاي اللي قدامنا واو البنت لازم ما اعلق معها طول حياتي ان شاء الله ما اعلق معها مع اني بعرف ايش اسمها بس بعرف انه اسمها لارا وعائلتها ما آه، بعرف اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي الحمد لله هسه هاي نزليها ورد ما بتقدر نفكت شوي كانت شوي وبتقلب يا الله بس نفك هذيك نروح نفكها خلص هذا اللغز عن الفيديو عشان الفيديو طويل اول حلقة تختيم لا لا طبعا يا جماعة هذا كان فيديو لا تنسوا like share subscribe. آه، خليكم مع الأغنية هاي شو اسمها اه لا كملني خلاص خلاص يا جماعة خليكم خليكم معي نهاية الفيديو ما تخاف وروحي روحي على هيك بلاي واو نسوي هذيك الحركة بنكبس Q بنسحب بعدها بنعمل هاي Q لا بتضرب فيه حرام بس عشان كبير حرام هسه بنسحب الترس هاد اتوقع انه اسمه الترس يا رب صح حلو نزل ايده نزل ايدتين من اصل ثمانية هسه انسحبت حلو هسه يمكن نقدر انه نوقعها على راسه كمان تخيلوا ما زبطت بعد كل هذا طبعا الجمعة كان في طريق ورا بس no no no no, no. أنا أحب المغامرة أكثر يعني. من كل شيء واضح الحمد لله انها هاي موجودة الحمد لله لا شلون يا أيوة بدي أحكي لهم شلون حمارة يا رب حلو زبط هي حلو ما وجعت ليه اوه oh ماي ولا وجعت ولا زابلها اه سحبة وانا بفكر شو اسمه لازم نوقع راسه عشان نخلص منه طلعت لازم نسحبها عشان بالزد بحكيلي زد عشان انه auto ام آه، سلفان هاي ايش لازم نعمل من هون Z. إيوه، هاي wow. بس آه، ما بعرف ايش اعمل اتوقع اني حختم هون شوي بالزيت أتوقع إني حختمه يا جماعة إذا بتحبوا نكثر لكم أكثر فيديوهات أكثر من توم برايدر أندر ذا وورد فجروا هذا المقطع وصلوا لخمس like ات تنزل الحلقة اللي بعدها يلا peace. لا تنسوا تترك وراك أربعة مليون like. قلت bombastic يلا peace. لا ما راح أعمل هيك ف... يلا